Vyrs su žmona virtuviai valgė darą, jį ginčijas. Kas skaudžiau yra - gimdyti, ar gauti per kiaušinius? Nu, vyrs sako, tai aišku, ką gauti kiaušinius, boba. Iš ko taip sprendi? Nu, pati pagalvo. Kai jūs pagimdot, po to užsimanot antrą, žiekit trečią dar. Nu, bet blėt, aš dar nei vieną nepažįstu vyrą, kuris gavęs į kiaušinius, sakytų, agirdi, davai, Spirk man dar kartą. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.